મારું નામ હિના શેઠ શેઠ હા હિના શેઠ એટ બીમાં એડમિશન લીધું હતું એક એટલી બધી યાદગાર મારી યાદો છે કારણ કે હું આવી હતી ગવર્મેન્ટ સ્કૂલમાંથી સેવન્થમાંથી પણ મારા બ્રધરને કદાચ ઓળખતા હશો શૈલેષ શેઠ એની હું સિસ્ટર છું એટલે એ પછી જયશ્રી શેઠ અને અમે ત્રણે સાથે એડમિશન લીધા હતા મને બોર્ડ ઉપર વાંચતા પણ નહોતું આવડતું કારણ કે સેવન્થની અંદર એ ફોર એક પણ શીખવતા હતા અને અહીંયા એકદમ સિસ્ટર એકદમ ઇંગ્લિશ બોલતા હતા તો થર્ડ અને ફોર્થમાં લખતા હતા ને ત્યારે હું એ જે ડિઝાઇન પાડતા હતા ને એ ડિઝાઇન હું પાડતી હતી પછી બે મહિના સુધી મેં એટલી બધી મહેનત કરી મારી સાથે નીના અને નફીસા એ લોકો બેસતા હતા પછી મેં એ લોકોની સાથે પછી એ લોકોની સાથે બી હું ઘણું શીખી ઘરે બી હું પ્રેક્ટિસ કરી અને ત્રણ મહિનાની અંદર પછી જ્યારે ઇંગ્લિશની ટેસ્ટ થઈ ને ત્યારે હું ફર્સ્ટ ફાધર પિન્ટોએ બી મને એમના અંદર બોલાવી હતી કેબિનની અંદર અને મને કોંગ્રેચ્યુલેશન કહેતા હતા અને મીનવાઇલ હું એટલી બધી આગળ આવી ગઈ કે ટેન્થની અંદર હું એસએસસીની અંદર પણ ઇંગ્લિશમાં ફર્સ્ટ આવી હું અને રૂપલ શાસ્ત્રી અને ઘરે ફાધર અત્યારે ડિસોજા પિન્ટો પિન્ટો એમનો લેટર ઘરે આવ્યો બસ એ મારી યાદગીરી છે અને આજે બી મારું એટલું બધું ઇંગ્લિશ પાવરફુલ રહ્યું છે તો અત્યારે હું ટ્યુશન બધું કરું છું ત્યારે હું કામ યાદ કરું છું કે આ જે મને દેન છે ને ઇંગ્લિશની એ ફક્ત અને ફક્ત જીવસ ઇલેવન્થ અને ટ્વેલ્થ ગવર્મેન્ટ સ્કૂલે જતી ત્યારે તો યુનિવર્સિટીનું પતી જતું હતું અને અહીંયા જ બીકોમ મેં કર્યું પછી મેં એમ કોમ કર્યું અને મને કલેક્ટર ઓફિસમાં જોબ કરી પણ પછી મેં એક બે વર્ષ બે વર્ષ જોબ કરી પછી મારા મેરેજ થયા મારા હસબન્ડ બી આવ્યા છે એ જીબીમાં એન્જિનિયર હતા એટલે પછી હું કાંઈ જોબ હતી એમની પછી મેં રેઝિગ્નેશન આપી દીધું પછી અમે